ვიზიტის შემდეგ ხელისუფლება რაც შეიძლება მეტად უნდა გააქტიუროს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა ამის ნაცვლად სამწუხაროდ საუბედუროდ ჩვენ ვიღებთ რუსეთისთვის საყრდენს პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სახით და გესმის განცხადებები თავრობის წევრებისგან რომლებიც რომელიც ერთგვარად აბალანსებს უკვე პენსის ვიზიტს და ძალიან მკაფიო და მკაფიო და მკაცრ განცხადებებს საქართველოში ეს არის პასუხი რუსეთის მხრიდან პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში და ბუნებრივია მისი დაპირებები არ არის ცდილობა რომ მოიგოს აფხაზი ხალხის გული